प्रेम से बोलिए विश्वकर्मा भगवान की जय ओम जय जय जय जय विश्वरूप हरे प्रभु जय जय विश्वरूप हरे शरणागत के स्वामी शरणागत के स्वामी पूरन काज करे ओम जय जय जय जय विश्वरूप हरे तुम हो तुम विष्णु स्वामी हे प्रभु तुम विष्णु स्वामी शंकर आप स्वयं भू शंकर आप स्वयं भू तुम नामी ओम जय जय जय जय आदित्य गोचर तुम हो अविनाशी हे स्वामी तुम हो अविनाशी ऋण्य गर्भ सुख राशि ऋण्य गर्भ सुख राशि तुम मंगल राशि ओम जय जय जय विधि श्रुति गावे हे स्वामी बहु विधि श्रुति गावे ध्यान धरे निशिवासर ध्यान धरे निशिवासर जन सुख पावे ओम जय जय जय जय विश्वरूप हरे विशाल त्रिपुंड मस्त के मुकुट धरे हे प्रभु मस्त के मुकुट धरे रूप विराट तुम्हारा रूप विराट तुम्हारा मम मन मोद भरे ओम जय जय जय जय विश्व रूप हरे लीजे हे प्रभु मम दुख हर लीजे ज्योति ज्ञान जगावो ज्योति ज्ञान जगावो और उज्जवल कीजे ओम जय जय जय जय विश्वरूप हरे सुधा बरसाओ कलेश हरो मन का हे प्रभु पेश हरो मन का तन मन धन से सेवक तन मन धन से सेवक मैं तेरे चरणन का ओम जय जय जय जय विश्वरूप हरे पितु मात सहाय मैं दासन दासा हे प्रभु मैं दासन दासा भक्ति भाव से पूरण भक्ति भाव से पूरण करो मम अभिलाषा ओम जय जय जय जय विश्वरूप हरे जय जय जय जय विश्वरूप हरे हे प्रभु जय जय विश्वरूप हरे शरणागति के स्वामी शरणागति के स्वामी पूर्ण काज करे ओम जय जय जय जय विश्वरूप हरे